Morjes, me ollaan kokoomus Risteillä täällä tekemässä vaalivideota. Katsotaan minkä näköinen mies täältä löytyy. Morjes, kuka, mikä sun nimi on? Mä oon tota Murtosen Anssi ja kokoomuksen nuorten liiton pääsihteeri. No mitäs kun nuorten liittoon kuuluu? Tosi hyvä, tosi hyvä. No, meillä on mediahuomio on ollut tuota, tuota, tuota nuorisojärjestöstä kaikista parasta ja voisin veikata, että välillä, välillä parempaakin jopa kuin ukkopuolueella. Mitäs veikkaat, tuota, montako nuorta tulee, tulee jos kunnanvaaleissa läpi? No meillä on ehdokkaita, yli 800 nuoria ehdokkaita, niin tota, kyllä niistä nyt puolet menee läpi puolet menee läpi. Kyllä. No mikä sun tärkein asia, mikä nuorisojärjestö näkee näissä vaaleissa? Kyllä se on nimenomaan tämä tuota, tuota, tuota, kuntatalous, eli tuota, miten nämä, miten nämä kunnat saadaan niin kuin, tuota, eh, tekemään asioita uudella tavalla. Selvä peli on se. Kiitoksia sinulle. Kiitoksia. Hyvää risteilyä.